els principis que han guiat aquesta planificació i que hem treballat colze a colze doncs es, baixen, es basen en això. Per una banda, eh, aconseguir una escola bona per tothom i la millor escola per cadascú. I això vol dir poder atendre l'equitat, no? la qualitat per totes les escoles, amb aquesta línia que estem treballant d'escoles equivalents, és a dir, equivalents en qualitat, però evidentment capaços d'atendre la diversitat, la diversitat per cada un dels alumnes, dels infants i joves, però també la diversitat en funció de l'entorn on estan. I això vol dir també, evidentment, doncs, compensar a, par a partir de l'educació doncs, les diferents situacions que trobem al, al territori. Equitat, qualitat i proximitat són els tres principis que ens, que ens han guiat.